Thank you. Arkadaş simpatiknidi Vəziyyəti atliknidi Geyinliyi brendli Hamısı zagraniçnidi Saqqalı akratnidi Söhbəti priyatnidi Maşını qalemvagindi Üstü kvadratnidi Hörməti var her yerde, Moskvada, Peterdə Bir Gagaşın adını Gəzsi bir de severde. Hörməti var her yerde, Moskvada, Peterdə Bir Gagaşın adını Sibir'de Silivri'de Ad koyu her diyarda Bakıda Gəncə basarda Yayda gedir dincəlir Gəzir Quba qusarda Tapancası belində Qara təsbih əlində Haqqı deyir həmmişə Yalan yoxdur dilində Hörməti var hər yerdə Moskvada, Piterdə Verqa qaşın adını Gəzsi bir də sevirdə Hörməti var hər yerdə Moskvada, Piterdə Verqa qaşın adını Gəzsi bir də sevirdə kef damağında Meşədə gölü qırağında İçir samavar çayı Malibora damağında Ay üzü saqqallı qaqaş Hörmətli sandallı qaqaş Sənə saqqal çox yaraşır Sən üzünü etmə tarar Hörməti var hər yerdə Moskvada, Piterdə Ver qaqaşın adını Gəlsi bir də severdə Hörməti var hər yerdə Moskvada, Piterdə Ver qaqaşın adını Gəlsi bir de é sevda da Peter də ver qaqaşın adını gəz Sibirdə Severdə Hörməti var hər yerdə Moskvada Peterdə ver qaqaşın adını gəz Sibirdə Severdə